jadi tukang pel kenapa di atas basah air. Ih. Adri, ini minuman untuk diminum, bukan dimainkan. Oke? Okay? simpan ya Okay, yeah, 杯完水，杯了。 tisu nak nak hmm. sini lap, lap, lap, pinter pinter video coba lihat udah bersih oh di sini nih ini ini Edric ini ini masih nih. jadi tukang pel Kenapa? Udah koyak? Iya Hi. Hi. Hi. Hi. tangan dulu tepuk tangan dulu Mami Edric kena serangan cium bertubi-tubi.